მე მაგალითად ექნება შეკითხვა რამდენად თulis თქვა ეროვნული ბანკი რამდენად კოორდინირებულია ეროვნული ბანკისა და მთავრობის მუშაობა ამ საკითხთან მიმართებაში თulis თulis კლიენტ თუ არა შეიძლება რეზერვი იყოს კიდევ და და ასე შემდეგ ახლა რა თქმა უნდა მე მექნება მაგალითად კითხვები ვთქვათ აა ზოგადად ფულასაგე პოლიტიკის მიმართ იგივე თქვათ რეზერვების გამოყენების საკითხის მიმართ იგივე რეფინანსირების თქვათ კოეფიციენტთან დაკავშირებით ბევრი მიმართულებით